Começou. Foi. Isso, vai indo, vai indo. Vem o próximo, vem o próximo. Quase. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Boa, Ana. Boa, Ana. milhão. Tipo nesse Quase. Quase, Flavinho. Quase. Não, tem que ir direto. No braço, Aninha, no teu braço, no braço. Oh! Aí, quase deu. Quase. Fraquinho, Letícia. Uh, boa lá, Larissa. Uh, boa, Pole. Devagarinho, Maria. É, é, a bola ia cair, pegou? Uh, quase deu, boa. Aê! 1 a 0 aqui a equipe da Maísa, começa outra. Aí, ô! Boa, boa, boa. Quase, quase. pessoal. mais devagar, mais devagar. Oh, quase. Boa. Mais pra cima. De baixo pra cima. Oh. Aí. Uh, quase. Quase. Olha Luiz. Aê, Luiz empatou. Empatou. Boa, boa, Nicolas. Boa, Nicolas. Olha, mais uma lá. Mais uma, o castigo vai ser aqui, ó. Mais uma lá, o castigo vai ser aqui. Quem quiser ganha. Quem quiser ganha. Ó o castigo. Ó o castigo se aproximando. 2 a 2 quem fizer ganha. Quem fizer ganha fraquinha, fraquinha. Oh, quase. Dois minutos. O castigo de vocês é, vão lá no André lá e canta parabéns pra você pro André, vai. É o castigo, vão, vão, vão, castigo. Alô, Cacilo. Alô, Cacilo. Pago.